የህረት ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ነኝ። ያለንበት ቦታ ያው ህረት ቀበሌ ሆኖ ጠድን ተፋሰስ ላይ እንገኛለን። ጠቅላላ የተፋሰሱ ስፋት አምስት መቶ ሄክታር ነው። ከዚህ ውስጥ ያው በደን ችግኝ የለማ አራት ነጥብ አምስት ሄክታር ነው። ግራቪላና ዲከረንስ ነው የለማ። ይህን ስናለማ ኮሚቴዎች በተፋሰሱ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች አሉ። ከጨረሻም ያው ተፋሰሱ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት እንደለማ ከተፋሰስ አባሎችና ከተፋሰስ ኮሚቴዎች ጋር አንዳንድ ልምዶችን እንቀያየራለን። ተከታተሉን። ስትሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እስኪ የተገናኘን እናንተ የጠድን ተፋሰስ ኮሚቴ ናችሁ። ስለዚህ ተፋሰስ አንዳንድ ልምዶችን ለመቀየር ያለን የተገናኘን እና እናንተ ፈቃደኛ ናችሁ? እሺ እንግዲያውስ ያው አሁን እናንተ ጋር አንዳንድ ስለ ተፋሰሱ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ምናልባት ተፋሰሱ ከአሁን በፊት የነበረበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምንወያይ እና ከአዋጌታ ነው የምጀምር አዋጌታነ ካሁን በፊት ተፋሰሱ ምን ይመስል እንደነበርና ምን ደረጃ እንደነበረ ብታብራራለን። አመሰግናለሁ። የጠድን ተፋሰስ እና የደን ችግኝ ዙሪያ ላይ ከዚህ በፊት ይህ ቦታ ምን እንደሚመስል ግልጽ እንድታደርግልኝ ብለ አቀርብልኝ ጉዳይ ከዚህ በፊት እዚህ አካባቢ ላይ የከብት መዋያ እንደገና ቦረቦር የተጋለጠ በቦረቦር የተጋለጠ እርከንና ደኑ ሳይተከል በጣም ጉዳትና ጉዳት የደረሰበት ነበረ። ሌላም ደግሞ ጅረቶች እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ረግረጎችና ወንዞች ከዚህ ከአርሶ አደሩ መሬት እየባከነ የሚሄደው አፈርና ጎርፍ ምንጮችንና ጅረቶችን እየደፈነ ነበር የሚሄደው። ለተፋሰሱ ሁኔታ የነበረበትን አጠቃላይ አዋጅታን በጥሩ ሁኔታ ገልጸህልናል። የቀረ ነገር ካለ አዋስማማው ቀረ የምትለው ነገር ካለ እድሉ ምሰጥህ አዎ ግን ገለጣው በደንብ ተገልጧል። እኔ ግን ማውቀው ይህንንም ቦታ የተገጋጠና ምንም ነገር የሌለው ዛፎች ሁሉ እየተቆራረጡ በህገወጥ ያለቁና እንትን ያሉ ነበሩ። አሁን እነዚያን በመተካት ችግኝ የተተከለና ተፋሰሶች ተቆፍረው ጎርፉን የያዙና እንትን ማለት በዚህም ተጨማሪ ህገወጥ አራሾች በእርሻ እየቦረቦሩ ይጎዱት እንደነበረ ነው እኔ ከዚህ በፊት ማውቀው። እሺ ያው ስለ ተፋሰሱ አጠቃላይ ነገር እናንተ ያው ያላችሁት ትክክል ናችሁ። ተፋሰሱን እኔም እስከማውቀው ድረስ እናንተም እንደገለጣችሁት ከአሁን በፊት ይሄ ጠድም ተፋሰስ በርካታ የጎርፍ መጠን ያለው ሲደመር የከብት ልቆሽ በፈለገው እየተለቀቀ ስትራክተሮች እርከኖች የሚያፈርስበት ሁኔታ ነበረ። ህገወጥ መሬት ታራሾች ያው አማጋችሁን እየገፋ ይህን የተቦረቦረ ቦታ ከነዚያውም እየገፋ እያረሰ ህዝቡን የሚመዘብበት ሁኔታ ነበረ። ከታችም ደግሞ በተጨማሪ ከታች ብዛ ህይወቶች አሉ። እነዚህ ብዛ ህይወቶች ረግረጋማ ቦታዎችም የጠፉበት ሁኔታ ነበር። ተፋሰስ ለማልማት ምንድን ነው ያነሳሳችሁ? ይህን ድል እስኪ ለበሬ ልስጠው። ያነሳሳን ዋናው የነበረው ችግር ማለት የጎርፍ ችግር ነው። እንድንነሳሳ ያደረገን የመጀመሪያው የነበረው ችግር ነው። ከነበረው ችግር ላይ ተነስተን እዚህ ላይ እርከን ስራ እንድንሰራ ህብረተሰቡን አዋየን። ህብረተሰቡን ታዋየን በኋላ ቁጭ አድርገን ህግና ደንብ አወጣነ። ህግምና ደንብ አውስተን እርከን መስራት ጀመርን። እርከኑ ተተሰራ በኋላ እንግዲህ የአማጋ ዳለዳር አማጋ የተገፎችን በመቆጣጠር ዳለዳር እንግዲህ በዚህ ላይ ችግኝ ብንተክልበት ምን ያመጣል ብለን ችግኞችን መትከል ጀመርን። ግብርና ባለሙያው ጋር ተወያየን። ተወረዳ ግብርና ባለሙያ ጋር ተወያየን። ችግኞችን ተሰጡን አምስት አራት ነጥብ አምስት ያሎችን ችግኞች ይኸው እነዚህን የምታዋቸውን ችግኞች ተከላ ጀመር ነው። ይሄም መጀመሪያ ሰው ህገወጥ የሚገፎችን አማጓዎች የሚገፎችን አስመልሰናል። ሁለተኛም ደግሞ የተጎዳው መሬትም ደግሞ በትክክለኛ ለምነቱንና ደህንነቱን ጠብቆልናል። ይህንን አድርገን ይህን ተሰራም በኋላ ስራ አደራጀነ፣ ህግና ደንብ ዋጣነ፣ ይሄ ችግኝ ተተከለ፣ ዘበኛ ቀጠር ነው። እድሜ ወስመኝ እንዳስቀመጠው <clears throat> ያው ማህበረሰቡን ገባ ብለን የአካባቢያችንና የሰፈራችን ሁኔታ ችግሩን በግልጽና በጥሩ ነገር ስላየነው ማህበረሰቡን ሰብስበን ስናዋይ አንደኛ ተፋሰስ መስራት አለብን። ይህ ተፋሰስ ካልተሰራ ምርትና ምርታማነት እየቀነሰ ይሄዳል፣ ለምነቱን እያጣ ይሄዳል። ስለዚህ ምን እናድርግ በሚል እየተወያየነ ማህበረሰቡን ወደሚገባው መንገድ በመግባባት ወደ ተግባር ገባነ። ወደ ተግባር ተገባን በኋላ የተፋሰስ ቦታዎችን መረጥነ። ከመረጥነ በኋላ ይህንን ተፋሰስ መስራት ጀመርነ። ተፋሰስን እየሰራን እየሄድነ እያለን አይ ዞሮ ዞሮ ህገ ህገወጥ መሬት እየታረሰ ነው፣ የከብቶች መዋያ መሬት እየተገፋ ነው። ስለዚህ ይህን መሬት ምን ማድረግ አለብን ብለን እንደገና ቆም ብለን ተወያየነ። ስንወያይ አይ ይህን መሬትማ አርሰን በጋራ ተባብረን መንግስትን ጠይቀን መትከል አለብን። ተከላ ጀመርነ። ተከላ ጀምረን ካልነ በኋላ አዘጋጀን፣ ተከልነ፣ ኮተኮትነ። ምን ማድረግ አለብን? በቋሚነት ሄደን እስከነበረበት መድረስ አለበት። ዝም ብሎ በዚሁ ተከልነ ነበርነ ማለት አይደለም። አሁን ዘበኛ እንቅጠር የሚል ነገር ደግሞ ቆም ብለን ተወያየነ። ቆም ብለን ስንዋይ አዎ መሆን አለበት ተየኪሳችን ማውጣት አለብን ብር ብለን ለአመት አንድ ግለሰብ አስር ሺህ ብር ቀጠርንና በአመቱ አመት አስር አስር ሺህ ብር እንዲከፈለው ያንን በተፋሰስ ኮሚቴው አማካኝነት ገንዘብ መሰብሰብ ጀመርነ። ይህን ገንዘብ ሰበሰብንና ይሄው የምታዩት ነው የደን ሽፋኑ ደስ የሚል ወደ ጥሩ ነገር ደርሰናል። አጠቃላይ ውይይታችን ደስ የሚልና ማራኪ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው። አሁን ቀጥዬ አባ በእውቀት የምጠይቅ ጥያቄ አጠቃላይን ተፋሰስ ስናለማ ሁላችሁንም ይወክላል። ጠቅላላ ምን ችግር አጋጠመ የሚለውን ብታብራራልኝ። ያጋጠማችሁትን ችግርስ እንዴት ፈታችሁት? ተፋሰስ በምናወጣበት ጊዜ የነበሩ ችግሮች አንደኛ ጎን ለጎን የሚያርሱ ሰዎች ግጠሹን ለመግፋትና የራሳቸው ጥቅም ለማድረግ ብዙ እርከኖችን እየደፈኑ ሲያስቸግሩን ነበር። ከዚያም እንደገና ተተከለ ወዲያም ከብት በመልቀቅ የብዙ ተጠቃራን ነበረ። ይህን አፈርና ውሃ ቀባ ስንጀምር ያጋጠሙን ችግሮች አንደኛ ድንበረኞች መሬታችንን አትፉብን በማለት ጠብ ሲያነሱ እንደነበረ እነሱን አግደን እንደገና ሁለትያ ከብት በመልቀቅ፣ ሶስተኛ እርከኑን በማፍረስ ብዙ ስንታገል ቆይተናል። እውቀት የተወሰነውን ገላጮታል። ይህን ተፋሰስ ስናለማ የገጠመን ችግር አለ። ለምሳሌ አንደኛ ስነሳ በዚህ ተፋሰስ የለማውን የተፈጥሮ ሀብት አፈርና ውሃ ጥበቃ፣ እርከን እርከኖችን የማረስ ማፋሰሻዎችን የመድፈን እንደገና ደግሞ በዚህ በለማው ተፋሰስ ከብት የመልቀቅ እንደገና ደግሞ አሁንም በዚህ ተፋሰስ ችግኝ ለመትከል ከፈለግነው ቦታ ላይ ያሉትን ተጠቃሚዎችን እንዲቀሩ መጎስጎስ፣ ህገወጥ አራሾች በዚህ ልማት ተሳታፊ እንዳይሆኑ መቀስቀስ። ያው መፍትሄዎቻችን ብለን ያስቀመጥናቸው ምንድን ናቸው? በተፋሰሱ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ተፋሰሶችን ያፈረሱ ሰዎች ምን ይሁኑ በሚል ያው ማህበረሰቡን በመሰብሰብ በጋራ በመወያየት ህግና ደንቦችን አወጣን። ህግና ደንቦችን ታወጣን በኋላ የተፋሰስ ኮሚቴ መረጥነ። የተፋሰስ ኮሚቴ 11 የተፋሰስ ኮሚቴ ተመረጥነ በኋላ ህጋዊ ካድሬዎችን፣ ህገወጥ የሆኑ ሰዎችን እንዲቀጡ አረጋገጥነ፣ ተወያየነ። ያንን በተፋሰስ ኮሚቴው አማካኝነት እየፈተሽንና እየጎበኘነ ያፈረሱት መልሰው እንዲሰሩ ህገወጥ የሆኑት በህግ አገባብ ተከሰው እንዲቀጡ ይህን አድርገን ተፋሰሱን እያስጠበቅን እንገኛለን። ወደ ህገወጥ አራሾች ዙሪያ ላይ ስንመጣ ህገወጥ አራሾች ያው መጀመሪያ ላይ የራሳቸውን ጥቅም ለማስፋት ሲሉ ችግኝ እንዳይተከል ተፋሰሱ እንዳይሰራ የመግፋፋትና የማበላሸት ስራ ነበራቸው። ግን ማህበረሰቡን በማዋየት ግንዛቤ በመፍጠር ጥሩ መፍትሄ ለማምጣት ጀመርነ። ያን መፍትሄ ስናመጣ በትክክለኛው ህገወጥ አራሾች እንዲለቁት ወደ ደን ችግኝ ተከላ እንዲገባ ከለልነ። ከከለልነ በኋላ ወደ ተግባር ገባን። ያን ወደ ተግባር ገብተነ እየሰራን እያረስነ እያረስነ እያለሰለስነ ካልነ በኋላ የው ከቀበሌ ግብርና ባለሙያ ጋርና ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ጋርና ከወረዳው ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ጋር በመነጋገር ያው ችግኙን እንዲያቀርቡልን አደረግነ። ችግኙን ካቀረቡልን በኋላ አንድ ሰው የቀረ ምን ይሁን ተከላም ሆነ ኩትኳቶም ሆነ እርሻ የቀረሰው ምን ይሆን በሚል ህገ ደንብ አወጣን። በህገ ደንቡ ያልተገዛስ ምን ይሆን በሚል ከማህበራዊ ኑሮ ድረስ ከማህበራዊ ኑሮ እንዲገለል ድረስ ተማድረስ ድረስ አድርገን ይህንን ደን ችግኝ ለማደረግ አደረግን። ይህን ካለማን በኋላ ችግኙ ተተክሎ ነው ብንሄድ የከትሞ ዋያ ይሆን አይደለም፣ ምን ማድረግ አለብን በሚል ተወያየነ። ከተወያየን በኋላ አዎ ይህማ የግድ ነው፣ ሁላችንም ገንዘብ አውጠን ማስጠበቅ አለብን በሚል ከማህበረሰቡ በጋራ በመግባባት ሳንግፋፋ ወጪ አወጣነ። አንድ ሰው ለአመት አስር ሺህ ብር እየከፈልነ ማስጠበቅ ጀመርነ። ይህን እያስጠበቅነ ስንል ከብት የለቀቀ ጠባቂው መጦ የተፋሰስ ኮሚቴ ይናገራል። ተፋሰስ ኮሚቴው ደግሞ በህገ ደንቡ መሰረት እንዲቀጣ እያደረግነ ለዚህ ደረጃ ደርሰናል እና ችግኙም ለዚህ ደረጃ ደርሶ ይሄው ልምላሜው ለብሶ እያየ ነው ነው ይህን አድርገናል። የወሰዳችሁት መፍትሄ ጥሩ ነው። እንደ አጠቃላይ የምጠይቃችሁ ግን ይህን ተፋሰስ በማልማታችሁ ያገኛችሁ ጥቅም ምንድን ነው? አባስመኝ አብራራልኝ። ተፋሰስ በመስራታችን ምክንያት ያገኘነው ጥቅም ዋናው አፈሩ እንዲቆም ተደርጎልናል። ምርቱ ምርታማነቱን ጨምሯል። ምርቱ ምርታማነትነቱን ተጨመረ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ተፋሰስ እዚህ ላይ የነበረው ተፋሰስ ተተሰራ ወደዚህ፣ ችግኙን ነው ወደዚህ፣ ለምነቱ ቁሞ መሬቱም ይሄ ገጣባ እንድልም ያለ ቦርቅ እየሄደ በምንጩ ላይ በእንትኑ ላይ ነበረ ደለል ሲሰራ የነበረ። ደለል በመስራቱ ምክንያት አሁን ምንጮች ደርቀው ለምለምነቱን አጦ የነበረው መሬት ሁለመናው አሁን በበጎነት ተመልሶልና ይሄን ችግኝ ተክለን ተተቀመጥነ በኋላ ምን አደረግነው በውስጥ ሳር ነበረ። ሳሩ እንትን ታለ በኋላ ለሽያጭ ውሽጥ ለውሽጡን ሳር እንኳን ሳር ሊያበቅል ቀርቶ ምንም የማያበቅል ነገር ነበረ። የከብቱ ዝም ብሎ መንከባ ላይ አጓራ ነበር። አሁን ይህንን ችግኝ ውሽጥ ለውሽጥ እንትን እያልን የከብት መኖ ታጨደ። ያንንም እንግዲህ የዘበኛ ብር ምናምን ያክል ብዙ ብር ሽጠናል። ይሄ ምንድን ነው? ለምነቱን በማግኘቱ ነው። ጥሩ አፈሩ በመጠበቁ ነው። አፈሩ በመጠበቁ የተነሳ አሁን ቆይ እዚያ ወርደን እናሳያችኋለሁ። ተዘግቶ የነበረው ወንጊዜ ሰዓት አዋራ የነበረው መስክ ዛሬ ምንጩ እየመነጫ ሆኖ እንዲያው ምርጩ ምንጩና ለምላሜው ደስ ያሰኛል። ለምን አፈሩ በመቆሙ ነው። ይህንን የመሰለ ጥቅም አግኝተንለታል። ይህንን ተፋሰስ በማልማታችን ያገኘነው ጥቅም በርካታ የሆኑ ጥቅሞችን አግኝተንበታል። ያገኘነው ጥቅም ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በርበሬ ያልበቅል የነበረውን በጎርፍ እየተወሰደ የነበረውን ዛሬ ተፋሰሱ ከተሰራ በኋላ በርበሬም ማንኛውንም ሰብል ዳጉሳም እንደዚሁ ስንዘራው በጎርፍ ይሄድ ነበረ። ፈሰስ እየቀደን ምን እያልን ነበር። ዛሬ ግን ተፋሰስ ከሰራን ወዲህ ግን በደንብ ተጠቅመንበታል። በተፋሰሱም ደግሞ በእርከኑም የተጎዳነው ነገር የለም። እሳሮችን እያጨድነ ከብት እያደለብነ ምን እያደረግነ በበርካታ ከብቶች እየደለቡ ወደ ጥሩ ነገር እየመጡ እየሸጥነ ተጠቅመንበታል። እና ተዚህ ተዚህ ተነስቶ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው የምታዩት ይሄ የተገጋጠ ነበረ። አሁን ግን ለምነቱን መልሶ ችግኞች ሁሉ ተተክለው እንደዚህ ያለ አረንጓዴ ነገር እያየንበት ነው ያለን እና አሁንም በቀጣይ ይሄ ጥቅም አንድና አንድ በሚል ወደፊትም ጥቅሙ ጥቅም አለው የሚል ነገር በራሴ እምነት አለኝ። አጠቃላይ ስለ ተፋሰሱ ጥቅም በርካታ ነገር ተነጋግረናል። በመቀጠል ከእናንተ ውስጥ አዋጊታ ነህ ስለ ተፋሰሱ ለቀጣይነት ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ ምን አስባችኋል? ተፋሰሱን ዘላቂ ለማድረግ አንደኛ በተፋሰስ ኮሚቴ የተፋሰስ ኮሚቴ ማዋቀር የተፋሰስ ኮሚቴውን አዋቅረናል። ታዋቀርነ በኋላ ተፋሰስ ኮሚቴው ወቅቱን እያየ እንዲፈትሽ ማድረግ፣ ፈትሾ ያፈረሰ ካለ በህጋዊ መንገድ እንዲሰራ ማድረግ፣ ማይሰራ ከሆነ በህጋዊ በህገ ደንባችን መሰረት እንዲቀጣ ማድረግ ይህን እያደረግነ ዘላቂ እናደርገዋለን ብለን አስበናል። ሌላው በቋሚነት ዘላቂነት እንዲቀጥል ሮዶሶችን፣ ሳስፓኒያዎችን በተፋሰሱና በርከኑ ላይ መዝራት፣ ቋሚ ተክሎችን ማረጋገጥ፣ እሳሮችን መትከል ይህንን እናደርጋለን ብለን አስበናል። ሌላው የተፋሰስ ኮሚቴዎች በወር አንድ ጊዜ በጎጥ መሰብሰቢያ አዳራሽ አለ፣ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ መወያያ በዛ ላይ ተሰብስበን ችግሩን እየጎበኘነ ችግሩ እንዲፈታ ማድረግ ይህን እናደርጋለንና ዘላቂ እናደርጋለን ብለን በታሳቢነት አስበናል። ሌላው ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ማህበረሰቡን ግንዛቤ ማስጨበጥ። ማህበረሰቡ ግንዛቤ ተጨበጠ፣ ጥቅሙን ታሳየ ነው ወደ ጥቅም ካልነው ይገባል የግድ ነው። ጥቅሙን ታየ፣ መሬት ለምነቱን ታረጋገጠ፣ ነገ የሞተ ወይም የቦረቦር መሬት ወደ ለምነት የሚቀይር ከሆነ ይህንን እያሳየነ እያማከርን እየተመካከርን ካልነ ሁሉም ማህበረሰብ የኔ ነው ባይነት አረጋግጦ ይጠቀማል፣ ዘላቂነቱን ያረጋግጣል ብለን እናስባለን። ይህን ተሞክሯችን ወይም ልምዳችሁን ወደ ሌሎች አካባቢ እንዲስፋፋ እናንተ ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ የሚለውን አዋስማማው ብትገልጽልኝ። እኔ እንደ እኛ ተፋሰስ ጥቅም ማንኛውም ሰው ተጠቃሚነት ቢሆን ደስ ይለኛል። ነገር ግን አሁን እንደኛ ተሞክሮ ሻሻት ላይ ያየሁት አለ። ሻሻት ላይ የእኛን ተሞክሮ በመውሰድ አሁን ደኖችን መትከል ጀምረ ሞክረዋል። ሌላው ተፋሰሶች አሉ። እነዚያ ተፋሰሶችም ደግሞ እንደዚሁ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ልክ እንደኛ ጎጥ ኮሚቴ አዋቅረን እንክብካቤ እያደረግን እንደምናደርገው ሁሉ እነሱም ኮሚቴያቸውን አዋቅረው ተፋሰሱን እንዲጠበቅ እና እርከኑ እንዲጠበቅ በተለያየ በሳርም ሆነ በተለያዩ ነገሮች ጥቅም ቢያገኙ ልክ እኛም እንዳገኘ ነው። እኛ ያገኘነው ጥቅም አሁን በርካታ ጥቅሞችን አግኝተናል። ነገር ግን አሁንም እነሱም ቢሆን እንደዚህ ኮሚቴያቸውን አዋቅረው ህገወጥ የሆነን ሰው እየመከሩና እያስተማሩ እየመለሱ ተፋሰሱን እንክብካቤ ቢያደርጉበት የተሻለ ነው። እንደገና አሁንም አደራ ምለው ምንድን ነው ማንኛውም ሰው የተጎዱ መሬቶችን ለማገገም ሆነ ምርትና ምርታማን ለመጨመር ስፋት ያለው ስራ ቢሰራ ሁሉም ሰው ይሄን ተሞክሮ ይዞ ተነሳሽ ቢሆን የተሻለ ነው እና በዚህ መልእክታችንን ቢቀበሉ የተሻለ ነው። ከአሁን ከ2011 ጀምሮ ወደዚህ ችግኛችንንም ተፋሰሳችንን በእንክብካቤ በባለሙያ ምክርና በአርሶ አደሩ እንክብካቤ ይህን ስራ ከሰራን ወዲህ ጅረቶችም እየጎለበቱና ረግረጎችም እየመነጩ ይገኛሉ እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን በዚህ ጉዳይ አርሶ አደራችንም ሆነ ባለሙያው በሚሰጠን ምክር አገልግሎት ጉዳዩን እያሰፋንና እያጠናከርን እንሄዳለን። ይሄን ብቻ ሳይሆን ይሄን ስራ ይሄን ውጤት ለማንኛውም ሰርኩ ለማድረግ የግድ ይላል። እኛ የተጠቀምንበትን ወይም ደግሞ የዚህ አካባቢ የተጎዳ መሬት ወደ ማገገም ገብቶ ጥሩ ለውጥ ያመጣውን እንደዚሁ ከሌላም አካባቢ እያመጡ እያስጎበኙ ጥሩ ሰርኩል አድርጎ ሌላውም አካባቢ እንዲያገግም ሌላውም አካባቢ እንደዚህ ያለ ውጤት እንዲያመጣ ቢፈልግ ጥሩ ነው ለማለት ነው። ዛሬ ውሏችን ያው ብዙ ጉዳዮችን ተወያይተናል። አሁን ያው በቴዎሪ ያየናቸውን በተግባር ለማየት እስኪ አንድ ጊዜ ዞር ዞር ብለን እንያቸው። ብድግ ብድግ በሉ። ችግኝ ስናለማው ያው ማህበረሰቡን በጋራ በመወያየትና በመመካከር ወንድ 141 ሴት 21 በድምሩ 172 አባላት ይዘን ነው ይህንን ችግኝ አለማ ነው። ይህን ችግኝ ስናለማም ያው በእርሻ ስራ ነው። ገበሬው በሬውን ጠምዶ አርሶ አለስልሶ ነው የተከል ነው። ይህን አድርገን ተተከል ነው በኋላ ከብት እንዳይሰባብረው እንዳይጠፋ ያው ዘበኛ ታርሶ አደሩ ኪስ ገንዘብ ሰብስበን በተፋሰሱ ኮሚቴ አማካኝነት ይህን ገንዘብ ሰብስበን ነው ለአመት አስር ሺህ ብር እየከፈልነ ነው አስጠብቀን ለዚህ ደረጃ ያደረስ ነው። ዋሌ አይገርምም? በጣም ደስ አይልም? በጣም ስራ ነው። 2011 ነው የተተከለ ያለኝ አይደል? አዎ 2011 ነው የተተከለ። አሁን አመት ስድስት ወር ሆኖታል። ጥሩ ጥሩ ጥሩ። ጠንካራ ያለበት እንደዚህ ነው። አሪፍ ስራ ነው። ለትውልድ የሚያልፍና ትውልድ የሚያስተምር ስራ ነው የሰራችው። አዎ ትውልድ ነገ ትውልድ ሲተካ አባቶቻችን እኮ እንዲህ አድርገውን ያቆዩን፣ አባቶቻችን እኮ የተራቆተ መሬት አገግመው በደን ሸፍነውን ያቆዩን ብለው እንዲያመሰግኑን ነው መፈለግ ያለብን እና ይህን በማለት ግንዛቤ ማህበረሰቡን አስጨብጠን ለዚህ ደርሰናል እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ ግራቢላ ችግኝ እኮ አራት ነጥብ አምስት ሄክታር መሬት ነው። ግን በአርሶ አደሩ ተነሳሽነት በጣም ደስ የሚል ማህበረሰቡን እኔ ሳላመሰግነው ማላልፈው በጣም ይህንን እንዲህ አድርጎ ሳይሰለች ግንዛቤ ፈጥሮ የመንግስትና የባለሙያን ምክር ሰምቶ በመፈጸሙ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይህንን ችግኝ ላከለ መጠን ያደረሰና ይህንን እንዲህ ያለ ዓለም ያደረሰው ህብረተሰብ በጣም አደንቀዋለሁ። ደካማ ሳይባል ጠንካራ ሳይባል ወጣት ሴት መነኩሴ ሳይባል ሁሉ ተሰልፎ እኮ ነው ሁሉም ያለመው። ጋሽ ዋልልኝ አሁን በጣም ይሄ ተፋሰስ ስራ ማለት እና ተፈጥሮ ስራ በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም እና በጣም ጠቃሚ ነው። ጠቃሚነቱ ምን ይመስላል? ይቺ ወንዝ ማከል ላይ በጣም ተጋልጣ ነበረ። እሳር ልምላሜውን ጠፍቶ ነበር። ቄጠማው በርቤንዙም በቃ ምንም የሚታይ ነገር የለውም ነበረ። ሜዳማ ሆኖ ነበር የሚታየው። ግን አሁን ከ2003 ዓመተ ምህረት ወደዚህ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ጅማሮ ተጀመረ። ማህበረሰቡ ግንዛቤ ፈጠረ። በማሳው ላይ ተፋሰስ ሰራ። እንደገና ደግሞ በወል መሬቶች ላይ ደግሞ የደን ችግኝ ታየዋለህ፣ ትመለከታለህ። ይኸው መስሎ የሚታየውን ይህን ችግኝ ተከለ። ስለዚህ ደለሉ እዛው በማሳችንና በመሬታችን ላይ ቀረ። ንጹህ ውሃ መጦ እዚህ ወንዞች ላይ አረፈ። ዛሬ አሁን ይኸው እንዲያውም ተቁመታችን በላይ ነበር ቆፈረን ውሃ የምናገኝ እዚህ የበርበሬ ፍልና ሽንኩርት፣ ድንች ስናለማ ተቁመት በላይ ቆፍረን ነበረ በመሳቢያ ስበን ነበረ የምናጠጣ ሽንኩርትና ድንች። አሁን ግን ው እንዲያውም ተቀምጦ ው በእጁ ስቦ ውሃ ይታጠባል እና ተፈጥሮ ሀብትማ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም ይጠቅማል። አሁንም ቢሆን ትውልድን አስተምሮ ለዚህ ማብቃት ነው። በቃ ለነገም የአገር ተረካቢዎች ይህንን ለምነትና ልምላሜ ማስረከብ ነው ያለብን እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ መቼም አሁን ይሄ እርከንና ተፋሰስ ልማት ብዙ ነገር ይጠቅማል የሚባለው ይሄ ቀደም የከብት መዋያ አዋራ ነበረ። ይሄ እንግዲህ ዛሬ እስቲ ቄጠሞችን እያቸው በርቤንዞች እስቲ የሚወርደው ዛሬ ሰው አሻጋግርም በዚህ ቀደም ግን አዋራ በዚህ እኩል መንገድ ነበር ውሃውንም በስንት ክንድ በአስር ክንድ በሀያ ክንድ ቆፍረን ነበር የምናወጣው ፍል ስናፈላ እዚህ ላይ ይሄን ቢላና ይሄንን ችግኝ ተተክል ነው ወደዚህ ልማቶች ተቆፈሩ ወደዚህ እርከኑ በመጠበቁ ይህን የመሰለ ልምላሜ መጣ። እንግዲህ ይሄ ዛሬ ፎከት ሂዶ ማያገኘውን ፎከት ሁላ ደርቆ መከራ ሲያየ የነበረውን ይሄ ልምላሜ በእኛ እድሜ በመሀል ግማሽ እድሜ ማለት ነው ዘጠና ሁለት ነው በዘጠና ሶስት ዓመተ ምህረት አንድ ያው ቦልን ምን አጓራ ነው ይሄ ቦታ መሸጋገሪያ። ዛሬ የምታዩት እንግዲህ መሸጋገሪያው እንኳን መሸጋገሪያ ቀርቶ እንኳን እኛ ከብት ምናምን አይገባው። ይሄ ምንድን ነው የተገኘ ተዚህ ችግኝ ተዚህ ተፋሰስ ጥቅም ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ማስበው። አጠቃላይ በተፋሰሱ የተሰሩ ስራዎችን አሳጊታችሁኛል። እውነቱን ለመናገር ያው ለሌላ ጊዜ በሰፊው በሰፊው የምንመማርበት ቢሆንም እናንተም ለትውልድ እና ለሌላ ቀበሌ ለሌላ ጎጥ ማስተማሪያ ስራ ሰርታችኋል። ይህም ብዬ ከልብ ከልብ እናንተን አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው የምንገናኝ ቢሆንም ጊዜያችሁና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እስከዚህ ድረስ ስለታገሳችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ፣ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። ቸር ያገናኘን በሉ፣ ቸር ያገናኘን፣ ቸር ያገናኘን ቸር እንግዲህ ቅድም እንደነገሩ ስንወያይበትና ስንጨዋወትበት ቆይተናል። ያው ይሄ አራት ነጥብ አምስት ሄክታር ችግኝ በመጀመሪያ ጊዜ አልምተናል። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ አያይዘን ደግሞ እንደገና ተፋሰስ እየሰራን ነው ያለን እና ተፋሰሱን ታየዋለህ፣ እርከኖችን ታያቸዋለህ። ተፋሰሶችም ያው እነዚያው አሉ። ይህ ተፋሰስ በጣምና በጣም ጠቃሚ ነው ለአርሶ አደሩ ጥቅሜታና ጥቅም እንዳለው ግንዛቤ ስለፈጠረ ዛሬ በእንክብካቤና በክትትል እየጠበቀው ይገኛል እና አሁንም ቢሆን ወደፊት ይህንን ተፋሰስና ተፈጥሮ ሀብት እየሰራን ለተተኪ ትውልድ እናደርሳለንና እናስረክባለን ብለን እናስባለን። የተፋሰስ ልማትን ለማልማት የትግበራ ነጥቦች አንደኛ የህብረተሰቡ ወይም ደግሞ በተፋሰስ ውስጥ ያለው አባል የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መስራት፣ ሁለተኛ የተፋሰስ የሚሰሩ ተፋሰሶችን መለየት፣ ሶስተኛ በውስጡ የሚሰሩ ተፋሰስ በተፋሰሱ የሚሰሩ ስትራክቸሮችን ወይም ደግሞ የሚሰሩ እርከን ክትር እነዚህን መለየት ስራ መስራት። አራተኛ በተፋሰስ አባሉ ውስጥ የኮሚቴና የህትመት ስራ ማሰራትና ወደ ተግባር መግባት። በተጨማሪም የተፋሰሱን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡ ጋር ህገ ደንብ ማጸደቅ። ህገ ደንብ ሲጸድቅ በውስጡ የተፋሰስ ኮሚቴ ይዋቀራል። በተፋሰስ ኮሚቴ ውስጥ የራሱ ህትመት ማህተም የግርጌ ራስጌ ደረሰኝ ይቀረጽና በዚህ አግባብ ያው ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ዘላቂነቱ እንዲረጋገጥ ይሆናል ማለት ነው። አንዱ የትግበራ ነጥብ ይሆናል። ላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስሜ ታመነ ስዩም እባላለሁ። የወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ውስጥ የተፈጥሮ ሀብት ቡድን መሪ ነኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ የተፋሰስ ልማት ስራዎችን ነው ስናየዋል። በአጠቃላይ እንደ ወንበርማ ወረዳ ሁለት መቶ ሶስት ተፋሰሶች ነው ያሉን። ከዚህ ውስጥ ዛሬ የዋልንበት አንደኛው ተፋሰስ ነው። በህረት ቀበሌ በጠድን ተፋሰስ ነው የሚባለው። ቅድም እንዳያችሁት እንግዲህ የተለያዩ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ተሰርተውበታል እና የተፋሰስ ልማት በአጠቃላይ ተቀናጅቶ መፈጸም የማይችል ከሆነ ውጤት ሊያመጣ አይችልም። ከሚቀናጁ ስራዎች አንዱ ብቻውን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን ብቻ ሰርተን የምናመጣ ውጤት ውጤት አያመጣም አይባልም፣ ውጤት ያመጣል። ነገር ግን ከሌሎች ስራዎች ጋር ተቀናጅቶ መተግበር መቻል አለበት። ከሚቀናጁ ስራዎች መካከል እንደምታዩት የደን ልማት ስራ ነው። ተፋሰስ ልማት ከደን ልማት ስራ ጋር ተቀናጅቶ የሚፈጸም ከሆነ የተሻለ ውጤት ማምጣት ይችላል። የአፈር ለምነትን መመለስ ይችላል። ምርታማነትን መመለስ ይችላል። ሌላው <clears throat> ረግራጋማ ቦታዎች ከዚህ በፊት እንግዲህ ረግረጋማ ቦታዎች የብዝሃ ህይወት ሱፐር ማርኬት ነው የሚባሉት። እነዚህ ረግረጋማ ቦታዎች ጤንነታቸውን ጠብቀው የሚቀጥሉ ከየረግረጋማ ቦታው የላይኛው አካል ወይም የላይኛው catchment ተቀናጅቶ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩለት ነውና <clears throat> እነዚህ የደን ልማት ስራዎች በተቀናጀ ሁኔታ የተፈጸሙበት እንትን ጤንነታቸው የተመለሰ ረግረጋማ ቦታ አግኝተናል፣ መልሰናል። <clears throat> ከዚህ በፊት ጠፍተው የነበሩ የረግረጋማ ቦታ ይዘታቸውን አጠው የነበሩ ቦታዎች ተመልሰው አሁን አመቱን በሙሉ ውሃ እየሰጡ ነው እየተገኙ ያሉት። ይሄ ደግሞ ዋናው እንትናቸው በተፋሰስ ልማት ውስጥ ተቀናጅተው የሚፈጸሙ ተግባራት እየተሰሩ ስለሆነ ማለት ነው። ተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ከሚሰራባቸው ቀበሌዎች ቅድም እንዳልሁት ይሄ ህረት ቀበሌ አንዱ ነው። ቅድም ያያችሁት የጠድን ተፋሰስ እዚህ ጋር ደግሞ ሻሻ ተፋሰስ በሁለት የተከላ ቦታዎችና ያኛው ተከላ በአጠቃላይ 12 ሄክታር ደን ችግኝ የግራቪሊያና የዲከረንስ ችግኝ ከሌሎች ስራዎች ጋር ተቀናጅቶ የተፈጸመበት ነው። ከሁሉም ቀበሌዎች የተሻለ አስተማሪ የሆነ ስራ የተሰራበት ነው። የተሻለ ውጤት የመጣበት ቀበሌ ነው እና ሌሎች ቀበሌዎች በወረዳችን ያሉ ሌሎች ቀበሌዎች ከህረት ቀበሌ ተሞክሮውን በመውሰድ መትከል ብቻ አይደለም እንግዲህ በሌሎች ቀበሌዎችም እንተክላለን፣ ግን እንደዚህ አስተማሪ አይሆንም። ይተከላል፣ ይጠፋል። ይሄ ግን ለጥቅም የደረሰ የተሻለ የደን ልማት ስራ እያከናወኑ ያሉ እያከናወነ ያለ ቀበሌ ነው። ሌሎችም ወስደው ተምረውበት አስፍተው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም ተጠቅመውበት ማህበረሰቡ ከሚያለመው ስራ ከሚሰራው የደን ልማት ስራና ሌሎች የተፋሰስ ስራዎች ተጠቃሚ ሆኖ ማየት ከቻለ ሌሎች ተፋሰሶችንም መጠበቅ ማስቀጠል የሚችል ስለሆነ ሌሎች ቀበሌዎች ከዚህ ተምረው የተሻለ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማስተማሪያ ቪዲዮም ሲዘጋጅ ሌሎች ያልሰሩ ቀበሌዎች ከሰሩ ቀበሌዎች ተምረው የተሻለ ተግባር እንዲሰሩ የተሻለ የተፋሰስ ልማት ስራ እንዲሰሩ ታስቦ ስለሆነ ሁሉም ይህን የህረጥን ቀበሌ ልምድ ወስዶ ማስፋት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።